na na Τον εαυτό σου να κοιτάς Πίσω ποτέ σου μη γυρνάς κι εγώ θα χαίρομαι κι ας είμαι μακριά σου Τον εαυτό σου να κοιτάς Να ταξιδεύεις, να γελάς Και να χαρίζεις όπου θέλεις την καρδιά σου Τον εαυτό σου να κοιτάς Πίσω ποτέ σου μη γυρνάς Είναι μονόδρομος στη ζωή μου, η ζωή μας εαυτό σου να κοίτας κι αν τώρα πια δεν μ' αγαπάς Να μην το λες αυτό ας μείνει μεταξύ μας Μα σε κι ας λέω δεν πειράζει Πρόσωπο άλλαξες, το έργο δεν αλλάζει Κι αν κάτι άλλο τη ζωή σου εξουσιάζει σ' αγαπάει αλήθινα αυτό με νοιάζει Τον εαυτό σου να κοιτάς πίσω ποτέ σου μη γυρνάς Κι εγώ θα χαίρομαι κι ας μακριά σου Να, να, να, να, να, να Τον εαυτό σου να κοιτάς και το θυμό σου να ξεσπάς πάνω σε μένα που στα αλήθεια σε πονάω Τον εαυτό σου να κοιτάς και το κλειδί της μοναξιάς στείλ σε μένα που ακόμα σ' αγαπάω Μα σε χρειάζομαι κι ας λέω δεν πειράζει Πρόσωπο άλλαξε το έργο δεν αλλάζει Κι αν κάτι άλλο τη ζωή σου εξουσιάζει Να σ' αγαπάει αληθινά αυτό με νοιάζει Τον εαυτό σου να κοιτάς πίσω Ποτέ σου μη γυρνάς κι εγώ θα χαίρομαι Κι ας είμαι μακριά σου